Assalamualaikum dan hai anak bersama saya Fahim Zahar dan hari ini kita akan membincangkan tentang kehebatan kamera Honor 20 Pro yang mana Honor 20 Pro adalah peranti mercu terbaru daripada Honor untuk tahun ini yang mempunyai spesifikasi yang amat hebat dan juga harga jualan yang sangat berbaloi. Tahukah anda yang Honor 20 Pro mempunyai skor DxO Mark sebanyak 111? Menurut DxO Mark, Honor 20 Pro ini juga berupaya membuat rakaman dalam keadaan yang kurang cahaya dan hasil rakamannya adalah agak baik. Dari segi nilai, Honor 20 Pro sebenarnya adalah nombor 2 yang paling tinggi dalam senarai DxO Mark. Kenapa peranti ini boleh mencapai skor setinggi ini? Jika anda tertanya, ini adalah kerana ia adalah satu peranti yang mempunyai aperture f1.4 dengan empat paksi OIS dan mempunyai banyak kebebasan mengambil gambar yang hebat dan juga mampu merakam video yang cantik pada waktu malam. Contohnya, dengan menggunakan Honor 20 Pro, anda boleh mengambil gambar dengan warna yang lebih cantik, butiran yang lebih tajam dan juga kurang hingar pada gambar ataupun noise. Tambah lagi dengan teknologi AIS daripada Honor itu sendiri, hasil gambar adalah sangat memuaskan dan mengujakan. Kamera Honor 20 Pro menggunakan 4 lensa untuk kamera utama. Ia menggabungkan lensa utama 48MP, 16MP lensa ultra lebar, 8MP lensa telefoto dan 2MP lensa makro. Manakala, kamera soft pula adalah lensa 32MP. Lensa utama peranti ini menggunakan lensa daripada Sony iaitu lensa IMX586 yang dipadankan pula dengan kuasa kejelasan buatan AIS dan juga buka lensa F1.4 secara tidak langsung memberi kemampuan fungsi Ultra High ISO e Sensitivity pada Honor 20 Pro. Ini bermakna anda boleh mengambil gambar low light dengan lebih hebat dan mengujakan tidak seperti peranti-peranti lain. Antara terdepan yang akan memberikan hasil image yang lebih menarik adalah F1.4 dan juga ISO 204,800. Dengan tetapan seperti ini, ia boleh mengambil gambar 5% lebih cahaya tambahan tidak seperti peranti lain yang mempunyai ISO yang terhad kepada 1250 saja. Anda bayangkan, nilai ini adalah 20 kali ganda daripada biasa dan ia hanya mampu dilakukan pada Honor 20 Pro. Perlu diingatkan, menurut DxO setiap gambar ini mempunyai warna yang lebih cantik dan juga kehebatan yang sangat mengagumkan. Sekarang mari kita lihat sampel gambar yang diambil dengan empat peranti berbeza yang mana termasuk juga dengan peranti Honor 20 Pro itu sendiri. Jika anda lihat setiap gambar ni mempunyai warna yang berbeza, butiran yang berbeza, ketajaman warna yang lebih berbeza antara satu sama dengan lain. Gambar low light pula dilihat lebih cantik dan lebih tajam. Tapi yang mana satukah peranti Honor 20 Pro? Jika anda sudah teka, jawapannya adalah gambar yang keempat. Cuba lihat. Hasil gambar yang daripada Honor 20 Pro adalah lebih cantik dan lebih menarik berbanding dengan gambar-gambar yang lain. Honor 20 Pro adalah sebuah peranti mercu yang dijana dengan Kirin 980, mempunyai kapasiti bateri 4000 mAh dan juga memori 8GB RAM dan storan dalaman 256GB. Ia adalah antara peranti premium dengan rekaan yang lebih moden dan seksi. Jika dibandingkan dengan peranti lain, ia adalah antara yang paling berbaloi untuk dimiliki. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Sekiranya berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.